Najviše sam učio preko YouTube-a i Udemy-a i zaradio sam preko više freelance platformi. U početku sam se bavio logo i grafičkim dizajnom, onda sam počeo da se interesujem za digitalni marketing, čime se i danas bavim više nego dizajnom. Imam svoj blog Freelance TNT gdje pišem o tome gdje se mogu naučiti stvari besplatno iz oblasti digitalnog marketinga, društvenih mreža, grafičkog dizajna i fotografije. Gdje se to može unovčiti i na koji način promovisati. Kaže Aleksej. trenutno na webu možemo da pronađemo Google Chrome ekstenzije za uopšteno skoro bilo šta čega se sjetimo. U moru dostupnih ekstenzija na Google javlja se dilema koje su prave ekstenzije za tip posla kojim se bavite. Top 3 ekstenzije za digitalni marketing koji bih ja pomenuo su Grammarly, Page Analytics i Unshortenly. Grammarly je Google Chrome ekstenzija koja namogućava da ne pravimo pravopisne greške prilikom kreiranja sadržaja na engleskom jeziku uopšteno, nebitno da li pišemo na web stranici, na društvenim mrežama, da li kreiramo određeni e-mail adresu ili ostavljamo komentar na forumima, putem Grammarly-a možemo biti sigurni da sve što napišemo na engleskom jeziku neće biti gramatički neispravno. Šta više, ukoliko smo napisali nešto, a nismo sigurni da li je to onako kako treba, ova ekstenzija automatski će nam sugerisati kako tačno treba da izgleda to što smo napisali. Osim grammarly ekstenzija, još jedna ekstenzija koja bih pomenuo naziva se Page Analytics. Putem Page, Page Analytics je ekstenzija koja ima najbolju primjenu uopšteno na web sajtu. E, Page Analytics ekstenzija koja nam omogućava da vidimo korisničko ponašanje na našem web sajtu. Ponašanje korisnika na našem web sajtu podrazumijeva to e, na kojim dijelovima web sajta se korisnici najviše zadržavaju, najviše provode vremena, na što najviše klikću i uopšteno na što najviše ne klikću i što ih ne zanima na, na našem web sajtu. Korišćenjem Page Analytics ekstenzije imat ćemo apsolutan uvid o tome kako se korisnici ponašaju na web sajtu, što ćemo kasnije moći, što ćete kasnije kasnije moći iskoristiti u samu optimizaciju web sajta u izgled vašeg web sajta kao i povećanje konverzije i user experience na samom sajtu. Treća ekstenzija koja bi spomenuo za digitalni marketing naziva se Unshorten Link. Eh, Unshorten Link je ekstenzija koja, koja nam omogućava otkrivanje pravog linka koji se krija iza nekih Unshorten Link aplikacija poput Bitlija. Tako da ukoliko vidimo neki link koji nema jasno kreirano ime na što taj link vodi, putem Unshorted Link aplikacije možemo bez problema da vidimo prije klikanja na tu određenu stranicu gdje, gdje će ta stranica da nas odvede. Što se tiče SEO ekstenzija što su jako bitne za osobe koje se bave digitalnom marketingom, top 3 koji bih ja pomenuo su Wurank, Check My Links i SEO Gurang je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da imamo apsolutan uvid kako naš website izgleda na web tražilicama. Korištenje ove ekstenzije može da nam pomogne u tome da optimizujemo vaš website da bude što bolje rangiran na Google tražilicama, kao i da povećamo samu brzinu sajta. Check My Links je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da provjerimo koji linkovi na našoj web stranici su nevažeći i samim tim da, da to popravimo, uklonimo. Quake je Google Chrome ekstenzija koja je jako slična VU-ranku i ova ekstenzija nam također omogućava da imamo kompletan uvid u analitiku web sajta, kako je ona rangirana na Google i ostalim web tražilicama, koja je brzina očitavanja stranice, što se tiče marketinga na društvenim mrežama, top tri ekstenzije koje bih izdvojio su Buffer, Hot Suit i Drama. Manje više svi digitalni marketeri znaju šta je Buffer i koje su mogućnosti Buffera. To jest putem Buffera možemo da distribuišemo, da zakazujemo sadržaj koji želimo da objavimo na više tih društvenih mreža, da imamo kompletan uvid kako se ponaša naš objavljeni sadržaj, da vidimo kako reaguju korisnici na njega i uopšte da koristimo analitiku buffera kako bi optimizovali naše kampanje na društvenim mrežama. Slično bufferu je isto i hotsuit, to hotsuit ekstenzija je jako slična bufferu i manje više nudi sve isto kao i sam buffer. A Dramat je ekstenzija za društvene mreže koja se razlikuje od buffera i od Hotsuta po tome što ako se pretplatimo svaki dan na mail ćemo dobijati određeni sadržaj za koji smo već od ranije naveli da zanima. Tako da, ukoliko se bavimo digitalnim marketingom, a pretplaćeni smo na DramUp, svaki dan dobijat ćemo mailove sa 5 do 10 linkova koji bi nas mogli zanimati da pročitamo ili da ga objavimo na, na kanale na društvenim mrežama.